يسوع الغالي مفيش زيه حبيب معاه تهون الغربة ويهون حمل الصليب ربي يسوع الغالي مفيش زيه حبيب معاه تهون we وبعز يا نفسي دوسي على كل المغريات ده حبيبي حلقه حلاوة كله مشتهايا وبعز يا نفسي دوسي على كل المغريات قلبه حلال وسعادة أبدية كما قال الكتاب هنا في عيشة هنية وهنا pressure